Willkommen zum kleinen lustigen Podcast von Kindern für Kinder. Habt ihr schon bemerkt? Ja. Wer geht denn zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Kindergarten? an Leute, die ein bisschen sich Zeit nehmen und nicht vom Haus aus gleich ins Auto springen. Die hören morgen draußen, hören die was? Elefanten? Ja. Nein! Löwen? Nein, Puma, Puma. Wo ist klar? Ist klar. Schwarze Puma. Ja, mh, Nein. 99, mhm, 90, mhm, ne? An Schuhe. Ja, und Wölfe. Was hörst du morgen? fang an, Alter, also Mann, ja, hast du recht, hast Also, ja, stopp, stopp. Ja, bitte. Elefanten sind doch ein Buch. Eben, genau, die Milch gibt's allen Dingen. Ich hab noch nicht. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Das war es schon von dem kleinen Podcast für Kinder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.